Wieża ratusza w Strzegomiu widziana od strony ryneczku. Jestem pod numerem 24. Co ciekawe, rynek nazywał się kiedyś Placem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. I jeszcze raz widok na Strzegomski Ratusz.